भी देखूं मेरा Baby goddamn तू है हंड्रेड बाकी एवरेज तू सैवेज बेबी तू है रॉ मुझे तेरी बॉडी की हर वो चीज लगे सेक्सी तो बाकियों को लगती है flaw baby let's go right now देखो मुझे लेट नाइट तो निकल आओ लगते हैं लीन बात थोड़ी मीन है टाइट तुम पे है तो क्यों खाती पाओ नखरे क्यों कर दिया मैंने चचेदाने ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ Dubai No seriously did you fall out the sky Cause ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਏ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਚਲੋ ਦੱਸ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜ਼ੋਰੇ ਆ ਫੜ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੈਨ ਤੁਮਾਰੇ ਆਈ Everything ain't got good you got it ਆਈ ਤੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੇ ਆਈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨੈਪ ਕਰਾਉਣੀ सोच के बोला होगा तुमने ये प्यार भी तोला होगा तुमने अब ना है तो फिर ना सही दिल पर इस दिल को ये समझा लिया हमने इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता कुछ खास था ये जान लेती जो मेरी नजर से देखा होता तुमने बात का बस गुम हुआ मुझको थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता सकोगी पर याद आएगी जब भी तुम्हारी शिकायतें ना होगी बस दुआ रहेगी इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता तेरी ब्लैक आऊं गुंडे होके पर तेनू तक तक के कच्चे जदों हाथ तू तक के रख के वापस सर चला के deserve